श्रुत्तिवासा पिनाकी ಮುದ್ದಾದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೂಷಿ ವಿಷ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು ಇಡೀ ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವನು ಮೂಳೆ ಸೌಕರ್ಯ ಬರೋಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ಅಗ್ರ ಅದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪತಂಜಲಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನೀವು ಪುರಪ್ಪೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೊಳೆದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗಮನಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವೈರಸ್ಸನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಬಂತು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಳೆಯಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈರಸ್ನ ಇದು ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈರಸ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತಯಾರಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ uh, ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ <coughs> ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸೇ ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾಲೆಜ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಲೋಪತಿಕ್ ತಜ್ಞನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಅಗತ್ಯತೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಷಯವೇ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹವ್ಯಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನು ಅಗ್ರ ಕುಡಿಯುವುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೋಗ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೂ ನಂಜಿಗೆ ಉಷ್ಣಕ್ಕೆ ಈ ಜಲಾದ್ರ ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ನಂಜಿನ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಜಿಗ ಕೊಡಸು ಆಮೇಲೆ ಬಲಗೆನ್ನೆ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ನನಗನ್ನಿಸುವುದು ಅದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಆ ಕೇವಲ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕಂಡು ಆ ಈ ಅಗ್ರ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಆಗ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಈಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಗೊಂಡು ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಮಾರೋರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಆಗುವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಅದರ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಊಹೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಬಗ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಅಗ್ರ ಅನ್ನೋದರ ಕ್ರಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊದಲನೇದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರದೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ರೂಪ ಇದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅದರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಾಟಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದವೇ ಆಗಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೀ ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿ ಸೊ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಅದು ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಿಡ್ಡಿನಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಪರಂಪರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ವಸ್ತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಆದಾಗ ಆದಾಗೂ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಅರ್ಬುದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುಶ್ರುತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ turmeric is best medicine for cancer ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಪರಂಪರೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅದೇ ನಾವು ನಗರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪರಂಪರೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ರ ಅಥವಾ ನಂಜಿಗೆ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಈ ನಂಜು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟು ರಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಹದಿನೆಂಟೇ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ತವ್ರು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸೋ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದೇ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ರಾಗಗಳನ್ನು ಕಲಿತವನು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಒಂದೇ ರಾಗವನ್ನು ಕಲ್ತು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭಾತ್ರಿ ಅವರು ಬರೀ ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಗವನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಈ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಜ್ವರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ತಿಂದಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ತಿಂದಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಜೀರ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಗ್ರ ಕುಡಿಯೋದು ನಂಜಿ ಕುಡಿಯೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಹಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಹಿಯನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಹಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕಹಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡೋದು ಕೇವಲ ಕಹಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದೊಂದು ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಾವೀಗ ಜರಾಬ್ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಭೂನಿಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಂಡ್ರೋಗಾಫಿಸ್ ಕನಿಕ್ಯೂನಾಟ ಅಂತ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದು ಏನು ಪಂಚತಿಕ್ತ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಬೂನಿಮಾರಿ ಕಾಡ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಸುದರ್ಶನ ಕಾಡ ಅಂತ ಏನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೂನಿಮ ಬೂನಿಮ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜ್ವರದ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಏನು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಜ್ವರದ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇದು ಜ್ವರದ ಕಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜರಾದ ಕಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಜ್ವರದ ಕಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಮವನ್ನು ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಜ್ವರಗಳು ಬಂದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸೋದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ನೋಟ್ ನೋಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅವರ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಂಜಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಅಗ್ರ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಔಷಧಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಗ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಡಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಲಗಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಲಗಣೆ ಲಿವರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಲಿವರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಪುನಃ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಾಡಿ ಚಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ರಮ ಇದು ಅಗ್ರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ಅಗ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಮ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಆಮ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕೊಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಇವತ್ತಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಸೂಚನೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಾಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕಳಿಸದೆ ನಾಲಿಗೆ ನೋಡೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಅಗ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಇದು ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಇದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹಳ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಜರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖೇದವು ಕೂಡ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾಲಿಗೆ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಾದರೂ ಪಿತ್ತ ಆದಾಗ ಮತ್ತೊಂದಿರಬಹುದು ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ತಯಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾದ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಈ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನೇ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಲೋಡಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿರು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಾಳದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ದರೆ ಆ ವೈರಲ್ ಲೋಡನ್ನು ಅದು ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವಹೇಳನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಾಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ನಿಜ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಪಥ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ರೋಗಿಗೆ ಹಿತ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ರೋಗಿಗೆ ಹಿತ ಆಗಿದ್ದು ಪಥ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಅದೇ ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಅದು ಪಥ್ಯ ಅಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದವನಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ತೆಳುವಾದ ಗಂಜಿ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಗಿಂಟಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದರೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೈರಸ್ನ ಹೊಡೆದೋಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬರೀ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಸಾರು ಅನ್ನ ಈ ಥರದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪಥ್ಯದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬಂದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋನು ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದವನಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಹಸಿವಾದಾಗ ಹಸಿವೇ ಆಗಿದವನಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಗ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪಥ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜ್ವರ ಬಂದವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಥ್ಯ ವಾಂತಿ ಆದವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಥ್ಯ ಬೇದಿ ಆದವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಥ್ಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪಿತ್ತ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜ್ವರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಆಯುರ್ವೇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಥ್ಯವೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪಿತ್ತ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಫಂ ದುರ್ಜನಮ ತೀಕ್ಷ್ಣೈ ಕಫವನ್ನು ದುರ್ಜನರಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಸತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಪಿತ್ತವನ್ನ ಜಾಮಾತಾರಿವ ಅಡಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಹುಷಾರಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪಿತ್ತವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಈ ಪಿತ್ತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಪಿತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಪಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪಿತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಯಾರ ಅಗ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಜೀರ್ಣದ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಅಗ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಾತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದು ಪಿತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಗ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಆಗ ಆ ಪಥ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಈ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜ್ವರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅದು ಒಂದೋ ಅಗ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೀತಿಯ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಸ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಹೊಲೇರಿನ ಆಂಟಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಡಸ ಆಂಟಿ ಡಯಾರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಸನ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗದಿದ್ದವನು ಕುಟಜಾರ್ ಇಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹುಷಾರಾಗ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಾವು ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ್ದು ಇದನ್ನಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುಶಃ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ತರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೊರ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅವಳ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಜನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಬಂದವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಸತ್ತಿರೋರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನವರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಸತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪಥ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಾವೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಡುಬಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರೆದಿಟ್ಟಂಥ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ವೈದ್ಯರು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಥ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಆ ಆ ವೈರಾಣುವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ರೋಗ ಬರದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೇ ವಾತಾಪಿತ ಕಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಇದೆ ಅದರ ಈಗ ಬಹಳ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಈ ಅಗ್ರಾಂತಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ತರುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೋರೋ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಅರಿಶಿನದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರಿವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದುವರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಈಗ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಸುಶ್ರುತರು ಹೌದು ಈಗ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಎನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅದು ಎನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಗೆ ಅವರು ಮೂಗನ ಕತ್ತರಿಸೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರುವಾಗ ಮೂಗು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾರ್ಬರ್ ಅದನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಉಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಯಿತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅದು ಎರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿಕಲ್ ಏನೇನು ಇವ್ರದ್ದು ಉಪಕರಣಗಳಿದೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಶ್ರುತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ ಹೌದು ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ ಹೌದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಆ ವೈದ್ಯರೇ ಒಬ್ಬರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಸ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ surgery is a technique operation ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ಬನಾರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಬರೀ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು B M S B M S ಮಾಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಜರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜಿ ಸರ್ಜನ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಗೋಬಹುದು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈಗ ನರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲೋಪತಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗೆ ಅವನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಈ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಭಾಗಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅದರ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತ ಇವ್ರನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಫರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಆ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ತಕ್ಷಣ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಗಳಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಭಾಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಇದೆ ಅದರ ಹೆಜ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಎರಡು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಐ ಎಮ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರೋನು ಅಲೋಪತಿ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನ ಎರಡನ್ನೂ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಲೋಪತಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಫಿಲಾಜಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ಅಲೋಪತಿ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಲೋಪತಿ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಪೆಥಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೆಥಾಲಜಿನೇ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಪೆಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಹಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೆಥಾಲಜಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಓದಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಓದ್ಬೋದು ಯಾರು ಯಾರು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲೋಪತಿ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಯುನಾನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಅಲೋಪತಿಯವರು ಆಯುರ್ವೇದರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು B M S M B B S ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ B M S M B B S ಅಲ್ಲ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಿ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡವನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಪತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಬ್ರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ವೈದ್ಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ <coughs> ಕೆಲಸ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನಗೆ ಅವನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ ರೋಗಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಬದುಕೋದೇ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ವಾತ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಗಂಟು ನೋವು ಇದ್ದವನಿಗೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಸೌಕರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಲಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ನರಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಅದು ಪಿತ್ತದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತ್ತ ಶಮನ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅದರ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನೋ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಾವು ಬೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾತ ಪಿತ್ತದ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದೆ ಕಪದ ಕಫದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ surgery is our their strength medicine is our strength ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾವ ಹಂತಲ್ಲೂ ಅಲೋಪತಿಯವರಿಗೆ ಹುಷಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜನ ಹುಷಾರು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಕತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲೋಪತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಏನು ಯುನಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಬಾರದಂತೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಬ್ಬರು ಇರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಇರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ನೀವು ಅದು ಪಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕೆ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈಗೇನು ನ್ಯಾನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಸ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರಿಂದ ಭಸ್ಮ ಬೇರೆ ಈಗ ಸುಟ್ಟ ಭಸ್ಮ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಪಿ ಪಕ್ವ ರಸಗಳು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತೀವಿ ಸುಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತೀವಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಫೈನ್ ಪೌಡರ್ಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಿಗಳು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳಿದೆ ಅದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯಾನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನ್ಯಾನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊಡ್ಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಸಿ ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಹಳೆ ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಹುಳಿ ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ತುಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ತುಪ್ಪ ಹಳೆ ತುಪ್ಪ ಹೊಸ ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ಹಳೆ ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ಈ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಳೆದಾಗಿದೆ ಉಳಿದಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೊಸದಾದ್ರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಉಂಡವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮೂಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾಡಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು <laughs> ಇದಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದರೆ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಹುಶಃ ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಈ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ <clears throat> ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ರಾಜವೈದ್ಯರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಂಥವ್ರಾಗಿದ್ರು ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದು ನಂತರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೂರು ಬ್ಯಾಳಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನೀವು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಏಳು ತಂತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮೀಟಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ರಾಗಗಳು ಹೊಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳು ಹೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ಥರ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಂಡಿತರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಸಂತ ಲಾಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪದ ಸತ್ರ ಒಬ್ರು ಗಣೇಶ ರಾವ್ ಅಂತಿದ್ರು ಕೊಗ್ರೆ ಗಣೇಶ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಾಗಿರೋ ಕಾಯಿಲೆದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಂಥ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರೇ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಈ ನಾಡಿಯನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ದಾರ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಷಧಿ ಗಿಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಔಷಧಿ ಗಿಡವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ನಾಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಇಂಥ ಔಷಧಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಕೊರಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಈ ಲಬ್ ಡಬ್ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೊಂದು ವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿ ತರಂಗ ಹೌದು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೌದು ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ನೋಡದೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಹಳ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಈ ಮದ್ದು ಹಾಕುವುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಹೌದೇ ಹೇಗೆ ಮದ್ದು ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷಿ ವಿಷ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಥರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಮದ್ದು ನೀವು ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಷನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದರಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ತಾನು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷಿ ವಿಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಮ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಮ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದು ರಾಜರ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಷ ತಿನ್ನಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮದ್ದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅಂದರೆ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮದ್ದು ಹಾಕೋದು ಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ಅದು ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೂಷಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಬೇರಿಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಹೋಗಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಆ ಥರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಕೊಲೋಕ್ವಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅದರದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಸಮನಾದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಇದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರವೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಮದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇವತ್ತಿನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಸೌಕಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವನು ಇಡೀ ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥವನು ಮೂಳೆ ಸೌಕಳಿ ಬರೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಕೊನೆ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಸೌಕಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಕಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೌಕಳಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾನೆ ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೇಕೇ ಬೇಕೀಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂಳೆ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಈ ತರ ತಿನ್ನು ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಈ ತರ ಓಡಾಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌಕರ್ಯ ಆದಂಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಬೇಕ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸು ಲಂಬ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಇದ್ರ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಇರೋದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಗ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದೇನಿದೆ ಅದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅದ್ರ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ಆ- ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ ಬಹಳ ಇಳಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ, ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಇವತ್ತು ಪುರಪ್ಪೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಚಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜೀರ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಜೀರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಕನ್ಸೈಸ್ ರೂಪ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದೇ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅಜೀರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆರಡು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೊಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಪಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪಥ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಂಜಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ವಾಂತಿಗೆ ಅತಿಗೆ ಪಥ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇದಿಗೆ ಪಥ್ಯ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವರಿಗೆ ಪಥ್ಯ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟು ಆಗದವರಿಗೂ ಪಥ್ಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಥ್ಯ ಇದೆ ಆ ಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಆ ಪಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಳೆದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೀಗ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಹೀಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆಗಲಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮೂಲವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದನ್ನು ಬರೆದಂಥವರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂಲ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅನುವಾದ ಇರಬಹುದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಾರ ಅಂತ ಅದು ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಬರೆದಿರೋದು ಆ ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅನಂತರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಾರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಮೂರು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗಾಗಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ ಚರಕ ಬರೆದಿರೋದು ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ ಅನೇಕ ನಿಘಂಟುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಳೆ ನಿಘಂಟುಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅದೀಗ ನಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳೇನಿದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಶ್ಯಪರು ನಾವು ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ ಕಶ್ಯಪ ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದೇ ಕಶ್ಯಪುರನೇ ನಾವು ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪತಂಜಲಿ ಕೂಡ ಪತಂಜಲಿ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಅವರು ತ್ರಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮೂರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತಹ ಟೀಕೆ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಅನೇಕ ಇವೆ ಸುಮಾರು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿದಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯ ಬರಹಗಳು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯ ಬರಹಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಲ್ವೇ ಈಗ ಹಿಂದಿಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ ಹಿಂದಿಂದಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಇದರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಾಳಿಗಳಾದವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗ್ರಂಥ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಧವ ಅಚ್ಯುತ ಪಿಶಾರಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿಯಾಜಿ ಅವರು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಕೇರಳದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೂ ಬಂದಿರಬಹುದೇ ಅಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಮುಂಚಿನ ಅದ್ರ ನಂತರ ಆ ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಹೊಸತಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪುನರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥದ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಅದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪತಂಜಲಿ ಅವರೇ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ